Cardul de masă Ap Dejun rămâne unul dintre cele mai inovative instrumente de motivare a angajaților. Cei peste 900 de membri ai echipei Mobias Bancă OTP Group beneficiază de acest serviciu deja de un an. Suntem o bancă stabilă, cu indicatori financiari buni, profitabili. Din momentul când am implementat etichetele de masă, am urmărit zâmbete mai multe a angajaților. Pentru angajator este un instrument suplimentar de a face angajații mai fericiți, iar angajatul la rândul său este încurajat să ia masă la timp, să aibă suficientă energie ca să-și facă jobul bine și să se simtă bine la locul său de muncă. Pentru angajați, cardurile de masă reprezintă un stimulant extrasalarial care crește puterea de cumpărare a acestora și a familiilor lor și le asigură un nivel de trai mai bun și un mod de viață mai sănătos. O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Un corp sănătos e o alimentație la timp și corectă. Cardul de masă de ajun este soluția un prânz copios, pe lângă alimentație echilibrată, mai asigură și menținerea productivității, capacității de concentrare și starea de spirit pozitivă. Ca și angajat al Mobeas Bank, utilizez zilnic cardul de masă. Este ușor de gestionat prin intermediul aplicației Contul meu și mă motivează. Bank OTP Group a selectat oferta partenerului App Moldova, considerând-o cea mai potrivită pentru noi atât ca angajator cât și ca angajați. Este una simplă și are în spate aplicația Contul meu, care permite fiecărui angajat să monitorizeze în timp real atât soldul cât și rulajele achitărilor care a făcut cardul joc. Conform unui studiu realizat recent de compania Date Inteligente la solicitarea Camerei Americane de Comerț, circa 50.000 de persoane se bucură de acest beneficiu. Valoarea etichetelor de masă emise anual este de peste 300 de milioane de lei. Majoritatea, mai exact 73% din angajatori, consideră etichetele de masă atrăgătoare din punct de vedere fiscal. Nivelul de satisfacție privind utilizarea etichetelor de masă este de 51,2% din angajatori și 46,9% din angajatori angajați sunt extrem de mulțumiți. Vorbim de nota 10 din 10. Creșterea până la 100.000 de utilizatori a etichetelor de masă ar contribui anual la suplinirea bugetului de stat cu 186 de milioane de lei.